الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المعجلين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين يا شفيع المذنبين يوم الدين الله الله Raja 牛皮。